लोग देख रहे हैं मेरा दोस्त है जा रहे हैं घूमने के लिए पेट्रोल पंप में ये वाला सवारी है आ रहा है मेरा दोस्त अभी जाएंगे घूमने के लिए इसको लेकर हाँ, चालू कर रहा है चालू नहीं हो रहा है अभी देखिए कितना टाइम में चालू होता है चालू हो गया देख सकता है अभी जाएं रास्ता है गाड़ी निकल रहा है जाएंगे बैठेंगे अभी तो ब्लॉगिंग करने के लिए जाएंगे अभी तब मज़े लेंगे उधर Bye.